Είναι κορίτσα από τα λίγα Την κοιτάει όλη η Αθήνα Έχει το άγγιγμα του μύδα Βάζει το μαγιό της κολυμπάει στην πισινά Είναι κορίτσα από τα λίγα τη vibe Βάζει το μαγιό της κολυμπάει στην πισινά Άμα έρθει από πάνω σου όλα θα τα δεις Είναι φτιαγμένη για να ζει επί σκηνή είναι Καλοκαιρινή φωτιά εύκολο να καείς Άμα στο ζητήσει δεν μπορεί να τη αντίσταθεί Είναι οπτασία, μια γλυκιά φροσιά Πίνει το μοχίτο τη πάνω στην αμμουδιά Τα βράδια παρολία σε όλα τα μαγαζιά Ή θα τριγυρνάει σε ελληνικά νησιά Με ένα χαμόγελο σε έχει μαγνητήσει Λε και είσαι στην άκρη απ' δύση Άλογο αντίθας όποιος να την καβαλήσει Ξέρω όταν την κοιτά είναι σκληρή Έχω ρίχα στο μανίκι Εσύ δεν έχει για τον νίκη Πες μου ποιος θα την κρατήσει Πες μου ποιος θα διεκδικήσει Είναι κορίτσα από τα λίγα Την κοιτάει η Αθήνα Έχει το άγγιγμα του μηδά, Βάζει το μαγιό της κολυμπάει στην πισινά Είναι κορίτσα από τα λίγα Την κοιτάει η Αθήνα Είναι ναι και τυβά Βάζει το μαγιό της κολυμπάει στην πισινά Το άρωμά τη θα σου μείνει ανάμνηση Καμία δεν τη μοιάζει αν Άνοιξε τη λόση μάτι μόναχα με ένα φιλί Ξέρω είναι αμαρτία και τι απολαύσει Έχει κορμί σαν την Card B Χωρίζουνε για πάρτι δυστυχώ να δώσει αφορμή Είμαι ένα της για την κόβεται αναπνοή Μπλέκεσαι στα βίχια τη τελειώνει τη στιγμή έχει μάτια που φωτίζουνε την πόλη. Όλη η Ελλάδα μιλά για τα βικά τη Τώρα Κάνετε τι νύχτε, την ψάχνουν πάντα όλοι. Για να βγει μαζί τη, θέλει γεμάτο πόρτα. κάτσει και βάζει το πτήρι. Ναι πιο εύκολο το τζόκερ για να πιάσεις Παρά να καταφέρει να την εντυπωσιάσει. Είναι κορίτσα από τα λίγα Την κοιτάει όλη η Αθήνα Έχει το άγγιγμα του μύδα Βάζει το μαγιό της κολυμπάει στην πισινά Είναι κορίτσα από τα λίγα Την κοιτάει όλη η Αθήνα Είναι πίτσινα και τη βάζει Βάζει το μαγιό της κολυμπάει στην πισινά